І просто ў гэты момант суддзя, паўчуўшы ўсё гэта, пачынае рагатаць, тыпу ну які <laughs> які справядлівы суд у Беларусі, пра што ідзе гаворка і мы просто начинаем сым ну рагатаць, сіх вітаю з вами кацярына гэта праваабарончы падкаст вясна прыйдзе тут мы расказваем пра досвед беларусаў рэпрэсіўны якія жывуць у беларусі і сёння я знаходжуся побач з янай вітаю яна усім прывітанне і у нас з яна ёсць агульны досвед у назіранні за судамі ну не за ўсімі а за палітычна матываванымі судамі і сёння мы вырашылі э, з вами ім подзяліцца сёння мы распавядзем пра самыя вясёлыя крынжовыя сітуацыі якія мы назіралі на судах і якія не былі напісаны дзесьці таму што гэта немагчыма напісаць а можна толькі распавесці Вось пра што будзе сённяшні падкаст у Але пачнем з досведу Яна як колькі ты назірала за судамі Я пачала назіраць у верасні 2020 года першы мой суд гэта быў па крымінальнай справе пасля 14 ліпеня у мінску тады пачалі судзіць хлопцаў вось і тады я трапіла ўпершыню менавіта на крымінальныя справы а не на адміністрацыйныя а пасля ўжо 10 э, лістапада я пачала назіраць ужо актыўна за адміністрацыйнымі справамі і гэта займала больш майго часу э, чым крымінальная адміністрацыйках я назірала шмат у 19 годзе калі былі акцыі супраць інтэграцыі з рассеі і тады я думаю гэта ўсё адпрацоўвалася ўсе гэтыя суды фальсіфікацыі паказанняў і так далей справы ўвогуле і А потым двадцатым годзе я намагалася вспомниць, калі я пачала за крыміналкамі назіраць. Ну дакладна з зімы два, а раней вось не памятаю. Ну там было шмат сяго і ўсяго наша памяць не, <laughs> не ўтрымлівае. І вось пра некаторыя з гісторый мы не распавядзе. Я попрачу цябе яну вспомниць самую ну вясёлы, калі так можна сказаць вясёлую гісторыю. Тады пачну з крымінальнай справы яе разглядаў суддзя сумнавядомы такі быў у першамайскім суддзе але напэўна ён дагэтуль там працуе Макссім трусевич mm -hmm. так так так ён вельмі вельмі вядомы у такім вузкім коле <laughs> назіральнікаў гэта малады дастаткова хлопец ведаць магчыма яго назваць мужчына і у нас была справа там судзілі хлопца паводле 293 за масавыя беспарадкі і на суде у быў непасрэдна гэты хлопец быў суддзя трусевіч была яго сакратарка і была я як назіральніца і была прокурорка я не ведаю як е было прозвішча але яна была э, вельмі маладая ёй было крыху за 20 гадоў і І ну, наколькі я зразумела, у яе яшчэ не было такога вялікага досведу у працы. І таму гэта ну, напэўна, было, магчыма, першае ці вось адно з першых справаў і <laughs> там быў адвакат які раней працаваў доўгі час прокурорам не ведаю ну магчыма гадоў за 10 восьось і менавіта перад 2020 ён пачаў працаваць ужо як адвакат чамусьці адразу упрыгнуў у палітычныя справы <laughs> гэта было вельмі цікава бо ну ён такі вельмі жорсткі і там ужо пасля разгляду матэрыялу справы гэта дзяўчына пачала ну разумець что э, доказаў па справе амаль няма ну і карацей э, прокурорка зразумела что нічога не атрымаецца і она у некаторы момант просто пачала плакаць просто пачала плакаць <laughs> да падчас спрэчкаў яна пачала плакаць бо адвакат пачаў ціснуць на яе і яна пачала плакаць і <laughs> трусеві у гэты момант просто такі прыпадняўся і і на адваката кажа слухай ну можа мы яе адпусцім ты бачыш што яна <laughs> плач <laughs> мы зараз ад яе нічога не пачуем нам трэба ну тыпу нешта вырашаць давай мы яе адпусцім яна патэлефануе удакладніць усё што я ці зараз трэба сказаць і вернецца і мы ну ці папрацягнем я така ну, э, ну калі вас э, не засмушвае тое што ў зале назіральніцтва то тыпу ўсё ок і адвакат гэта на мяне такі глядзіць тыпу што тут адбываецца я такая ну не ведаю <laughs> трусевич пачынае просто рагатаць і ну карацей мы просто пачакалі пакуль яна выйдзе патэлефануе яна вярнулася магчыма праз хвілін 15 і яна тады назвала нейкі артыкул паводле якога яна такая тыпу ну ўсё вось у Паводле гэтага артыкула на наступным пасяджэнні мы ўжо дакладна сможам даказаць віну гэтага хлопца. І адвакат кажа, што ну, тыпу, калі бы э, у сябе быў вялікі досвед, то ты б ужо разумела что что такі артыкул нельга называць калі у цябе па справе няма амаль ніякіх доказаў вины гэтага хлопца і яны зноў пачала ўжо такая просто <laughs> <laughs> цяжка дыхае просто не ведаеш што рабіць і друсеешь такі все не мы просто робім перапынак бо мы нічога за гэтага не атрымаем і карацей все мы зрабілі перапынак до наступнага разу і на наступны раз на наступным пасяджэнні яна ўжо не таксама нічога не сказала і яна просто запатрабавала для хлопца 5 гэта ўзняволення і трусевич просто закрыў вочы на тое што яна нічога не ну тыпу не, не прынесла і не сказала на наступны раз і карацей ну вось іх хлопцу далі 5 гадоў 5 гадоў змоцнага рэжыму не ведаюце сумна <laughs> ці ці весела на плача а <laughs> Ну вось так але яна просто знервавалася расплакалася і трусеч такой кажа ну все не трэба трэба рабіць перапынак бо дзяўчына ўжо нічога не разумее не ведае што казаць давайте зробім дапаможам ёй ну і да і адвакат такі ну притым что ну адваката быў вельмі вялікі досвед працы прокурорам тому ён ведаў і разумеў что гэтая справа могла разваліцца на раз-два але ну атрымалася як атрымалася Слуха ну я заўважыла калі пачаліся менавіта крымінальныя палітычна матаваныя суды па выбарчай пары прэзідэнцкай пракуроры ці дзярж абвінаваўцы яны былі адразу все маладыя і было такое адчуванне што іх как бы на амбразуру на ну, тыпу выпусцілі давайте мы кінем у паглядзім ці сажры іх на дом можа я не ведаю экалоніка ну, по маім досведу то так у мінску дакладна былі амаль усе маладыя пракуроры што не скажаш пра рэгіёны там ужо з вельмі вялікім досведам працы там працавалі такія мужчыны і жанчыны ўжо пасля 50 і я разумела што ну яны доўгі час э, шлі і працавалі менавіта таксама па палітычных справах восьось таму ну просто магчыма што моладзь вельмі цяжка набіраць у рэгіёны Мск імкнецца так восьось таму уся моладзь села і робіць кар'еру сваю у мінску так Да, мы таксама назіралі не толькі ў Мску, але і ў рэгіёнах іншых гарадах. Так э, мне быў досвід назірання за крымінальнай справай у старых дарогах. <laughs> Калі ўжо трапіла на працэс, там нікога не было ні са сваякоў, быў толькі непасрэдна абвінавачаны і прокурорка зайшла трохі пазней і яна заходзіць у <laughs> цішотцы у шортах там такая жанчына нібыта просто яна там э, вось толькі з дома прыбегала там не ведаю гатавала нешта і потым такая вось вся папухах э, прыбегла на працэс ну, яна <laughs> адразу мне сказала што мне э, трэба пакласці телефон і нейкі там нататнік каб нічога я не записывала нічога не рабіла ніякія аўды ніякіх фото і мы чакаем на непасрэдна ўжо э, пацярпелага э, не пацярпелага светку па справе і суддзя ўжо ну прапанавала зрабіць перапынак бо яго ўсё няма і няма і мы выходзім з заля і <laughs> э, гэта прокурорка тэлефануе я шу як яна кажа николаевич ну тыпу ты дзе <laughs> мы тут цябе чакаем <laughs> ты можаш хуценька прыехаць і ну і з гэтай размовай зразумела што николаеш дзесьці вельмі далёка ад горада там ён просто не можа прыехаць у пэўны час і таму яны вырашылі зрабіць прыпынак да завтра каб не каляеш ужо непасрэдна змог <laughs> хутчэй даехаць я пасля ўжо размаўляла з вінавачаным я зразумела што яны просто усе адзін аднога ведаюць і які горад маленькі горад так і таму ніколаючу можна патэлефанаваць і сказаць <laughs> ніколаеч хуценька давай бы тут у нас ужо крымінальная справа Ну, вось так там вельмі вельмі было смешна але гэта зусім іншы досвед і ён вельмі адрозніваецца ад досведа ў мінску дзе ўсё па рэгламенце нейкім усё вельмі чотка у рэгіёнах вось можна у цішоцы прыйсці патэлефанаваць і все будзе доказ Ну вось успамінаю, што калі я неяк назірала ўгродна і у зал мы сядзім і ў зал заходзіць э, дзяўчына типа в майке і в штанах таких светлых садзіцца на месца суддзі Я думаю что такое і яна пачынае казаць што калі ну згодна з нейкай пастановай калі вельмі горача а тады была вось ліпень по-моему плюс 35 анамальная спякота она сказала што згодна з пастановай суддзя можа быць не ў манты і это дарэчы это таксама ламала неяк успрыняць тому што сядзіць у Э, дзяўчына там а потым я э, сустрэла в этом в тц на абедзе я находзі там нешта глядзіць я думаю блин вот надзвычайны ну, чалавек даходзіць по гандлёвому цэнтру а потым прыходзіць і судзіць палітычных мне таксама было гэта ж э, у кожным суде у суддзі ходзяць у пэўныя аднолькавыя месцы куды ходзяць назіральнікі за судамі так і, і не веду там і пацярпелыя і сведкі і там сваякі абвінавачаных і гэта <laughs> вельмі распаўзюджаная гісторыя калі ты там у першай палове дня назіраеш за судамі потым выходзіш на абед і у сустракаеш пакуль еш <laughs> сустракаеш суддзіў ці пракурорку з гэтага працэсу і ты разумееш што ну гэта звычайныя людзі якія там не ведаю ходзіць у тыя ж месцы куды ходзіш ты пазнаюць сябе вы сядзіце побач але вось там праз 30 хвілін ты ўжо адчуваеш як усю гэтую нянавісць да цябе як да назіральніка там да абвінавачанага і ну гэта вельмі дзіўна як людзі могуць змяніцца вось просто за 30 хвілін хвілін. Ёсць такая суддзя Марыя Ярохіна mm -hmm. ва фрунзенскім судзе мінска і ўсе справы, якія яна разглядала, чамусьці ёй яшчэ не давалі крымінальных справаў. Таму амаль усе былі па адміністрацыйнай і там дарэчы <laughs> было у лістападзе два, калі там затрымалі больш за тысячу чалавек, там вось праз дзень ці два было вельмі шмат судоў і яна такая абсалютная рэкардсменка э, ну, на маім досведзе калі яна разглядзела семь справаў адміністрацыйных за 14 хвілін Ну, то бок 7 чалавек за 14 хвілін атрымалі па 15 сутак і ну то бок калі там напрыклад жанчына кажа такой я не шла там на мітынг бо я шла у аптэку Ну а яна ў гэтым раёне жыве ну то бок у фузінскім я так зразумела па тым так. так так так і там яна ў жанчыны пытае тыпу а дзе вы былі ну дакладны адрес яна кажа што вось там і вось там ёрохін такая не там гэтай аптэкі няма я дакладна ведаю ну і то бок по яе твару было бачна что просты чалавек настолькі <laughs> любіць сваю працу настолькі даны что ну гэта просто жахліва э, у некаторы час але былі з ёй звязаны вельмі вясёлыя моманты бо вельмі часта можна сустрэць на каменнай горке каля метро э, бездомнага александра кутаса ён таксама ўжо такі вельмі вядомы чалавек э, яго неаднаразова затрымлівалі за несанкцыяванае пікетаванне по 24-23 кап і ну, ён заўсёды там сядзіць я не ведаю ну з, з нейкімі такімі плакатамі але яны ніяк не звязаны там з палітычнай дзейнасцю э, восьось але мельцент заўсёды гэта расцэньваюць менавіта як ужо кітаванне і таму яго адразу затрымліваюць і яго э, судзілі калі не памыля ну ён э, такі э, таксама рэкардсмен бо ён перад тым як на яго ўжо завялі крымінальную справу ён правёў за кратамі па адміністрацыйных справах 10 больш за 100 сутак і <laughs> на адным з до адну а там жа не так шмат суддзяў у фрунзенскім суддзе таму чалавек які там прайшоў праз 100 сутак і там некалькі просто арыштаў то ён ну некалькі разоў можа сустракаць адну і тую ж суддзю і вось гэты суддзёй заўсёды яго была Марія Рохіна. І <laughs> на адным судоў ён сядзіць і Ярохіна такая ўжо э, вельмі стомленая ад таго, што кожны там кожныя два тыдні прыходзіцца яго судзіць. такая Александр <laughs> прызнаеце віну сваю і ён такі. Ну як дзеля такой красуні не прызнаць. <laughs> Ну, і яна ведаеце на нават і там не веда не усміхнулася яна просто там закаціла гэтыя вочы але гэта было настолькі смешна бо блин ну просто наколькі ну, ўжо можна ён там ужо і так і сяк але яна такая ну непрыступная суддзя я б хацела празмаўляць пра доступ да інфармацыі і фатаграфаванне ў суддзе это такі таксама цікавы момант пра фатаграф ну як цікавы то Таму што анота забаронена фатаграфаваць падчас судова паседжання, а паміж. Ну, калі судова паседжанне не пачалося я хочу заставіць сваю размову з алега магеевым прадстаўніком беларускай асацыяцыі журналістаў яком я задала вось такое пытанне ці можна фатаграфаваць не падчас судова паседжання калі прыходзіць грамадзянін краіны ў суд і калі у калідорах ён робіць фатаграфіі да яго падыходзіць а сакратарка суда і кажа што ў суддзе забаронена фатаграфаваць на мабільны телефон нават что адказваць что ну, гэта не так что ў суддзе не забаронена фатаграфаваць таму што ёсць канстытуцыя якая дазваляе кожнаму мець доступ да інфармацыі аб дзейнасці дзяржаўных установ калі ёсць такая забарона пакажыце где тое напісана і гэта трэба абскарджваць Гэта працуе так. Дазволена ўсё, што не забаронена. Калі гэта забаронена, то гэта павінна быць недзе напісана. І вось калі гэта нігде не напісана, гэта сакратарка вырашыла, што у суде забаронена здымаць, то гэта не забарона. Гэта адвольнае рашэнне супрацоўніка суда не больш за тое. Таму патрабаваць, каб яна прынесла паперу, прававы акт які б уводзіў гэтае абмежаванне і ўжо глядзець наколькі гэта гэты правы акт распаўсюджваецца на чалавека які вядзе фотаздымкі ў суде ну вось і як кажуць вооружившись гэтымі ведамі я аднойчы ну это не аднойчы было просто аднойчы я змагла гэта запісаць на дыктафон сваю размову з сакратаркай тут трэба пазначыць што там ёсць таксама такі ну цікавы момант што гэта яшчэ калі журналістаў не пачалі пазбаўляць акрэдытацыі калі ты журналісты прыходзіш на суд ты павінен ну нібы там зарэгістравацца каб ця пусцілі з тэхнікай а калі ты не журналіст то ну <laughs> ну то мабыць не і адсюль іх пытанне ці вы журналіст і вось гэты момант запрещена вы представитель СМИ Запрещена во время судебного заседания? Запрещена в здании суда не представителям СМИ. Фото и видео. Сошлитесь на то, что запрещает это. Это запрещает Какой инструкция по делу производства. Какой пункт? Это запрещает инструкция по делу производства. Какой пункт инструкции? Ну вось я не памятаю што далей было по-мойму яна сышла але гэта вельмі частая гісторыя калі да мне падыходзілі ахоўнікі суда ну тысяч мілітар яны как бы міліцыялізаваныя і я пачала казаць сашліцесь на конкретны пункт інструкцыі на которую вы ссылаецесь і они все реально подвісалі просто вельмі частая гісторыя калі яны нібыта кіруюцца нейкімі документамі але э, ніколі іх паказаць не могуць і цікава что вельмі часта калі ты сядзіш на перапынках у суддзе э, ты бачыш як суддзі ходзяць з крымінальным кодексам калі ў гэтай э, крымінальным кодексе у іх нейкія за закладкі э, нібыта яны там чытаюць усё ведаюць а потым прыходзіш на суд а яны нічога не не ведаю не робяць так як трэба Нось. Ну, Я падслухвала пад дзвяры <laughs> суддзіву. Гэта было ў заводскім судзе, гэта быў суддзя Геннадь Янкоўскі что было что это были пасля жніўня 20 дарэчы адміністратыўкі значит я назірал адміністратыўкі да і что было в адзін дзень што ён асудзіў сірату які прыехаў 9 жніўня у Мск каб набыць сабе новыя штаны э, на навучанне яго там загреблі этой всей масе і яго там прыёмныя нейкія апекуны казалі да мы за лукашенко ён прыехаў штаны купіць ему он дал типа па мінімуму штраф хотя ну у выбачаюся і он еще так хвастаўся этот янковскі я вам па мінімум дал А так там было 15 суд, я хороший суд. Ну, это ладно. Еще там некие были процессы. Я уже не памятаю так само про тех, кто был затриманный не бы за акции. Ну, потому что, на самом деле, у жнивня 20 шмат людей было затримано просто вот не у дельника, а у тех, кто приходили мимо. Я тусуюсь, короче, в коридоре этого заводского суда, который вельми старый и, ну, старый будинок. И чуешь, что Янковский трендит с неким по телефону у себя в кабинете. <laughs> Я такая... <laughs> Просто падыходжу пад кабінет і прыкладаю вуха і пачынаю слухаць. Я думаю, чаму он кажа пра пратэстантаў. Прычём тут ну как бы рэлігія, а атрымліваецца, што ён э, працістунов як бы так называў. Ён реально званіў камусьці і адчитваўся, што я дал таму-то столько, ну это вырашыў так, то вот этих пратэстантаў пасудзіла. І это дарэчы ну, насамрэч першая гісторыя калі я збегала суда тому што некі момант э, ускочыў э, на ты паверх вельмі спужаны мент который ахоўнік і что вы тут делаете что тут делаете вы мешаете я говорю как і я зразумела что они меня спалілі мы же по камерам і пойду-ка я адсюль ну вас такая гісторыя а ёсць у мяне быў такі момант калі суддзя сам так усміхаўся з таго што у беларусі няма справядлівага суда да. гэта таксама адбывалася <laughs> ва грунінскім суддзе мінску там быў суддзя мігурскі і мы значыць чакаем ужо разгляд справы нас паклікалі у кабінет і мы заходзім значыць там ну вельмі маленькі пакоі і там так атрымалася што я сядзела насупраць суддзі <laughs> суд быў по скайпу і мы значыць сядзім на І ну ўжо адбываецца допыт э, гэтага машыны і ён кажа, што ну вось мяне дагэтуль ніколі не затрымлівалі, але ад сваіх сяброў я ведаў, што калі ты там стаіш і бачыш, што да цябе проста ляцяць сілавікі, ну трэба стаяць тыпу ну могуць <laughs> прабегшы мімо ён кажа что ну не атрымалася тыпу мяне затрымалі адразу паклалі тварам на подлогу на зямлю і ён кажа тыпу, мне мой сявер параю что ну ўжо калі затрымалі то ты не бойся бо у нас самы справядлівы суд на ўсім свеце таму ты не хвалюся тыпу цябе дакладна вызваляць ну і <laughs> І просто ў гэты момант суддзя, паўчуўшы ўсё гэта, глядзіць на мяне, ведаючы, хто я і чаго я тут сяжу, просто глядзіць і пачынае рагатаць тыпу ну які <laughs> які справядлівы суд у беларусі пра што ідзе гаворка і мы просто начинаем сым ну рагатаць сакратарка просто не разумее што адбываецца гэтая жонка сядзіць ужо там э, просто ледзь стрымлівае свае эмоцыі мы просто сядзім і некалькі хвілінаў просто смеемся мы не ведаем што ў гэтым ну э, рабіць тыпу все ну мігурскі смее сам так сам суддзя мігурскі алексей просто сядзеў рагатаў стаў таго что вось сябар гэтага хлопца сказаў что ты там не хвалюся тебе дакладна вызваліць бо у нас самы справядлівы суд на свеце Вось таму ну гэта вельмі весяліць нават наших саміх суддзяў А що бы выпадак калі прыйшоў адвакат это было вельмі давно у яго быў такі ціту налепка у яго была з пагоней ці то что але такая ну маленька і ён значит заходзіць у гэты калідорчык і таксама ну там павітаўся з суддзём, І той такі ну пытае тыпу ну як там твае справы Ну і адвакат кажа ну нічога яшчэ трымаемся і ён значыць заходзіць у канцелярыю і ў гэты момант пачынае граць свой перамен Я думаю блин дзе дзе мы знаходзімся что тут адбываецца То бок ну там про ён такі да алё ўсё ўсё нормально То бок у гэтыя часы яшчэ магчыма было каб у адвакатаў свой быў Я подзялюся сваімі паездкамі ў рэгіёны і я была ў брэсце і ў гродні ці гародні як пра ці горадні абярыце свой варыянт. Гэта цікава таксама для параўнання судоў, Таму што я ніколі не думала, што ў брэсце ўсё будзе ў судзе больш жорстка, чым у Мску. Там канваіры это проста на ну, тыпу лады ў судзе, хаця канваіры яны выконваюць як бы, такую функцию, функциональную функцию, она доставляет людей. Але минуту брэсці ты просто дохнешь, чихнешь, и тебе может в зале выгнать конвоир. А калі я была ў Гродні, то меня удивило, что там Мабыць, што хронна весь час ну, увесь час быў такім заходнім свабодным горадам і это паўплывала на суды як бы которые самі па сабе рэпрэсіўны, але там нават так паўплывала, што ты заходзі і там я бачу там людзі фоткаюцца ў суде. ніякіх прэтэнзій это таксама было цікава. У мяне іншы досвед з канвеерамі ў грудня, бо <laughs> мы былі суддзе па справе ціхановскага у фурманава кнігі і рызановіча і там такія канваіры ну, не ведаю такія хлопцы гадоў крыху за 20 вось mm. то яны там канешне у нейкія дзіўныя рэчы выраблялі пакуль там падчас працэсу і там так атрымалася што ну яны такія досыць жорсткія былі бо э, нам таксама нічога не было дазволена і мы сядзелі і каб менш людзей змаглі трапіць на суд туды пасадзілі супрацоўніка міліцыі вось і я проста вось на самым краю э, гэтай скамейкі некая села каля э, супрацоўнікаў і потым бачыла як яны там нешта абмяркоўваюць у чаціку вайберы я такая ну, <laughs> падчас суда довольно ну, быць вельмі важная рэч абмяркоўваеце ну вось а пра канваіраў яны ўвесь час просто гуляліся з дубінкамі ну там <laughs> просто там тут тут так нешта яе пакладуць то так то там вокруг неж нек пальцаў яе там перабіраюць я думаю просто хлопцы ну ты Мачыма яны гэта рабілі просто каб не спаць бо вельмі часта усе канваіры <laughs> асабліва на нейкіх таких вельмі доўгіх працэсах просто спяць у меня быў момант калі на суде у міколы дзвятка у <laughs> канвоір непасрэдна вось каля клеткі сядзеў і ён просто спаў ён так глыбока спаў што іншаму з іншага вугла трэба было прыйсці да яго пнуць просто каб ён уже прачнуўся і ну ніяк на гэта інакш не паўплываць бо яны там ну спрабавалі праз рацыю ну тыпу там нейкі шорагі э, зрабіць каб ён там прачнуўся але это не трымалася таму прыйшлося просто падысці там ну ты прачнуся <laughs> Вось тому, ну э, так я вельмі часта заважаю, што гэты хлопцы яны ўжо просто не могуць не могуць высядзець э, усе гэтыя пасяджэнні, там ім прыходзіцца <laughs> спаць. Я ўспамінаю ўсё ж такі ну, асобны пласт э, як бы гэта не канвейра, але таксама сілавікі гэта сведкі сілавікі і калі я была ў брэсце на паседжаннях па масавых так званых беспарадках там былі некалькі парты які з карагодамі насамрэч там не памятаю колькі але прыкладна 14 было пацярпелых якія пацярпелі царапінкай на шчыце а мапаўцаў которые разганялі затрымлівалі гэтых людзей гэтых хлапцоў і ў некаторы момант там было толі 14 з іх толькі адзін прыйшоў на суд і як апынулася ён уже мапаўцам не працуе звольніўся ён выступаў адкрыта а астатнія мапаўцы мы іх так і не ўбачылі таму што яны былі не проста ў іншым пакоі а іх яшчэ змянілі галасы і я просто включу момент, наш адрес, ну, в нашу сторону прилетели э, тротуарные плитки, Э, куски асфальта, которые э, граждане, ну, столпы разбирали прямо вот э, на остановке общественного транспорта. Летели пластиковые бутылки, стеклянные бутылки. Значит, мы э, пытались каким-то образом их, значит, э, уговорить не применять в отношении нас физическую силу. Гэта гісторыя пра тое, што калі ты сядзіш тут у сур'ёзным судзе, там суддзя там 12 ці колькі абвінавачаных ужо не памяты, там куча адвакатаў, куча народа. І этот сур'ёзны суддзя, запытаўся хамапаўся яны вот такім голас это просто какой-то нукрын я не ведаю это сюррэалізм нейкі просто ну так так мяне было что Я была тады на працэсе па крымінальнай справе э, яшчэ вось калі э, разглядалі справы супраць гэтых хлопцаў з 14 ліпеня. Э, гэта ну такі амаль першыя суды крымінальныя ў Беларусі ну непасрэдна пасля выбараў Вось і мы былі на працэсе і туды прыйшлі два мапаўца якія ну якасці пацярпелых і <laughs> адзін з іх ён быў ну тыпу у цывільным так але ў балаклаве <laughs> і ну і гэта все так дзіўна было і яны там прызналі так што яны пацярпелыя там пазоў заявілі ўсё як трэба быць і скончылася разгляд справы мы разышліся ўжо і я магчыма праз хвілінак 20 гэта было ў цэнтральным судзе і я падыходжу да кастрычніцкай спускаюся ў метро і я разумею что вось ён там стаіць але ўжо без балаклавы і ён пазнае мяне і просто пачынае уцякаць я думаю хлопец куды бяжы так але вельмі добра запомніла твар таму не убяжыць ён у меня была іншая гісторыя але гэта ўжо пра пачуццё параноі насамрэч карацей хожу я на працэс у і там прынпе светка адкрыты быў момент да это быў даішнік яны таксама затрымлівалі асабліва падчас інаўгурацыі так, так званый прэзідэнта там 20 нейка верасня 20 -го года там вельмі шмат просто людзей которые ехалі міма іх затрымалі збілі даішнікі Вось і тадачнік выступае потым перапынак мы выходзім залі суда я іду пад суд і я прызнаюся што я час ад часу палю цыгарет <laughs> <laughs> Ну да ёсць такое паленне шкодзіць вашаму здароўю але пра што гэта гісторыя пра то што я разумею што меня няма запальнічкі я падыхожу до першага рандомнага чувака кажу вас есть зажигалка мне працягва я запальваю і потом разумею што гэта ёсць то ці пасвет камент і у меня начинает параноя што я пакінула свае адбіткі пальцы яго на запальнічкі што мне знойдуць ну вось мне просто было нешта падобнае калі я не памятаю гэта быў працэс Э, па крымінальнай справе непасрэдны і там было шмат супрацоўнікаў у базіку. Гэта э, быў ну, такі досыць гучны працэс. Вось, і там э, ну, такія вельмі жорсткія дзядзі прысутнічалі на гэтым судзе і там ужо рамка гэта стаяла праз якую ты праходш ну, металічная mm. ось, і ты там павінен быў пакінуць свае рэчы і я тады хадзіла са сваёй бутэлькай з вадой звычайнай mm. Вось да і яны вырашылі што ну магчыма там штосьці можа быць таму тыпу пакінь тут мало <laughs> Ну да і я пакінула свою бутэльку зайшла ў зал і ўжо пасля працэсу я выходжу, я спускаюся і разумею, што сваю бутэльку я пакінула каля губазаўцаў, якія чакалі канца справы, каб ну ўжо звярнуць гэтую рамку. Я разумею, што блин, гэтая бутэлька просто засталася там, ну а там же ну, камера назірання і ўсе могуць там зразумець, я гэта бутэлька і таксама што ну тыпу, я просто пакінула ну, <laughs> частку сябе, Ну я просто ўжо вяртаюся, падымаюся наверх, ну была не была, буду спрабаваць забраць. Я падымаюся і губа зікаюць такі што забыла Вон она стаіць забірай Я такая ну ок Вось і з таго часу я не карысталася дарэчы гэтай бутэлькай бы я думала можа яны мяне атруцяць ты мой некалі раз за ты бутэлька я выкінула. Мы удзячны, што ўвесь гэты час вы былі з намі і вам было цікава слухаць тое, што адбываецца, Таму што я лічу, што меншае, што мы можам зрабіць, гэта ведаць пра тое, што адбываецца з людзьмі побач з намі, з людзьмі беларусамі. ведаць, як працуе гэты апарат і ўвогуле падкрэслем, што назіранне за судамі гэта частка грамадскага кантроля, гэта частка нават грамадскай адказнасці назіраць за тым, як працуюць органы ўлады і гэта вітаецца ў дэмакратычных краінах. Я толькі пагаджуся з усім, што ты сказала і гэта вельмі важна і вельмі важна працягваць і ведаць свае правы, ведаць, што ніхто не можа вас абмежаваць у тым, каб назіраць за судамі, каб хадзіць і сачыць за тым, што там адбываецца. Не ведаю там рабіць аўдыёзапісы, фіксаваць усе парушэнні, якія робяць суддзі, прокуроры і ўсе органы ўлады. Таму мы вас вельмі заклікаем, <laughs> назіраць за судамі, бо гэта вельмі важная частка нашага жыцця і трэба разумець, што увесь гэты судовы беспрыдзел ён адбываецца не год, ні два, ні тры, а гэта ўсё цягнецца вельмі шмат гадоў і ўсе тыя суддзі, якія пачыналі гэтую эстафету па самым крынжовым нейкім <laughs> судовым разбіральніцтвам, яны данеслі гэта, вось да гэтага часу і э, шмат з тых хто там не ведаю судзіў яшчэ бляцкага шмат гадоў таму яны до, ну, дагэтуль э, сядзяць і працуюць таму вельмі важна фіксаваць усе парушэнні вельмі вельмі важна ведаць тых хто парушае закон парушае закон сваімі прысудамі На гэтым мы нарэшце сканчаем наш падкаст. Дзякуй, што вы былі з намі і дасылайце свае судовыя пастановы, калі вас судзілі ў праваабарончы цэнтры вясна, а таксама падтрымлівайце вясну на патрыон. Гэта таксама вельмі важна. Дзякуй Яна, што была з намі. Дзякую вам за такую цудоўную размову.